Мак компани бол анх 1997 он оны үеэс Caterpillar-ийн тоног төхөөрөмжийг анх удаа Монгол улсад нутагшуулж ажиллаж эхэлсэн. Хурдтай, хүчтэй. Энэ чанар нь бол одоо одоо энэ хуучин загварыг халж машины бүтээлийг нэмэгдүүлж одоо ажилтгийг сайжруулж өрс борлуулалтын ажилт юуны хурд экспортод бол чухал нөлөө үзүүлэх юм байна гэдэг дүгнэлтэнд хүрээд. Тэгээд 988 загвар ачигчийг бол Wagner Gas компаниас авч эхний туршилтын туршилтаар хоёр ширхгийг нарийн сухатаар авч ашигласан. Тэгээд сайн тэр нь мэдээж сайн үзүүлэлтээс учраас дараагийн гурван нэмэлтээр аваад ингээд одоогийн байдлаар 5 ачигч нэгэн жигд 10 хэдэн жил манай ухад ашиглаж байна. Манайх одоо 988 ачигчийг нүүрс ачлан дээр ашигладаг. Тэгээд нүүрсний мачиг ачхад тохирсон. Тий. Манай өөр хурд хүч сайтай Тий. Тэгээд 5 тухтай нөгөө бүрэн автоматсан талдаа болохоор оператори нөгөө хийх үйлдлийг цөөлж өгсөн. Тэрүүгээрээ даваад. За 988 машин нь бол ер нь бол э, дандаа сул хөрсөнд ажиллаж ажиллаж ажилладаг машин байна. А бас зориултаараа бол бас рок бакт буюу шүдтэй тийм шананууд зөөх байгаа. Яг манай нэрийн сухатын уурахад бол аль алийг хэрэглэнэ. Одоо манай хоовон дээр очиж байгаа. Тэгээ нордон дээр очиж байгаа. Тэгээ нүүрсний шалаанснууд дээр очиж байгаа. Эдгээр машинуудад очиход өндөр янз бүрийн юмны хувьд бол асуудалгүй. Тэгээд ачигч дээр нүүрсний шанаг тавиад шанагын томруулаад өгсөн болохоор бүр илүү бүтээл нь бүтээл сайтай цаг хугацаа их өнгөрчилж байгаа. А юу яаж байгаа? Хэмнэж байгаа. Одоо маа энэ ачигч дээр одоо ийм шинэ төхөөрөмж зөрлүүлж байна. А Энэ энийг сөөрлүүлж өгснөөрөө биднэрт бүр илүү даваа талтай явж байна. Дахин дахин нөгөө нэг э, юу яагаад байдгаа э, нөгөө бичиг цаастай зуралдах ажлыг боловлаад оройд л зөвхөн бүтээлээ тэр чигээр нь харах боломжтой. Тийм тийм даваа талтай болж байгаа бүр илүү амар болж байна. Тэгээ ер нь бол моцагууд нь одоогийн байдлаар эхний хоёр бол 35 6 моцаг ажилласан байна. Дараагийнх нь бол одоо 27 8 моцагтай ер нь техник үйлчлэгээ машины ер нь бэлэн байдлыг хангаж ажиллахын тулд ер нь бол техник үйлдвэрлэгчиж өгсөн зааврын дагуу техник үйлчлэгээ засварыг бол тогтмол хугацаанд барьж ажиллах шаардлагатай байна. Энэ дээр бол Wagner Аз компанитай манах тодорхой худалдааны гэрээ байгуулж ажилласан хэвээрээ байгаа. Тэгээд тэрнийхээ хүрээнд агрегат хөдөлгүүр болон таранс мис агрегат гидр насос зэрэг чухал эд ангиудыг Wagner Азд засварлуулад тэгээ буцааж явж ажиллана. Нөөц үүсгэж ажилладаг байна. Ер нь бол катын техник чанартай л да. Бусад би зөндөөл одоо 1200 гээл яасан. Зөндөөл яхад хамаагүй илүү. Тийм энэ машин чинь өөрөө юм брэнд болсон чанар сайтай машин учраас яг хийх хугацаанд нь юмудаа хийгээд явах юм бол тийм их том засвар гараад байна. Тэрүүгээрээс давуу давуутай учраас машин маань найдвартай ажилладаг. Вагнер аз тоног төхөөрөмж.